персонала в эту ночь было все, я прошу прощения, по. Ребята приехали неизвестно откуда. Приехали аж из самого Харькова для того, чтобы провести эти испытания. После любых испытаний принято всегда эти испытания отметить. Значит, стоит где-то накрытый стол. В эту ночь было три слайда. Ребята хотят домой. Выходные дни. Им ехать в Харьков. Три свадьбы до Да и потом, авось! пронесет. Все мы не дураки. В смысле выпить. Замурзали пол Европы, Украину, часть России и Беларусь.